Здесь у меня нога косули. Это обычный трофей уральского охотника. Но приготовление будет немного необычным. Ногу пришлось слегка сложить, дабы она вместилась в духовку. И в ролике не показан процесс предварительного вымачивания в холодной, слегка подсоленной и под кисель нуксом воде в течение суток. А дальше все просто. А как? Смотрим.

음? Вода термически готова. При готовке выделилось очень много жидкости, которую можно использовать для соуса. Надо подавать. Подача будет самая простецкая и самая здоровая. Это овощи, помидорчики, черничный соус, ну и какая-нибудь настоечка. Сейчас мы польем срока и оформил подачу.